A jornada do herói é uma representação que vem desde um, de uma lenda contada na antiga Mesopotâmia de um herói chamado Gilgamesh. Essa lenda já tem 5 mil anos, é uma das primeiras narrativas e foi criada e desenvolvida né, na mesma ah, cidade e região onde surgiu a contabilidade, que foi no Iraque, onde é, surgiu a primeira cidade, uma das primeiras cidades do mundo, e também é, a agricultura. Bom, essa historinha é aquela jornada do herói em que existe um, um personagem que é, recebe uma missão, no caso, salvar uma princesa ou salvar uma cidade de um inimigo, de um monstro, alguma coisa assim e ele passa por toda um, um, uma série de etapas onde ele vai sendo preparado para enfrentar esse desafio e no final ele se transforma, ele se transforma de um herói num outro tipo de, de personagem. Então essa é a jornada do herói, é, uma mítica, clássica, é, épica que que vem desde essa lenda antiga do Gilgamesh, da Mesopotâmia, de 5 mil anos atrás, mas também é, que é uma síntese é, de todas as outras histórias de herói que conhecemos. Né? É, existe um pesquisador sobre mitologia que é, se chama Joseph Campbell, que estudou todos os tipos de histórias narrativas do herói, desde histórias reais a histórias é, de ficção e compara cada uma delas também a história de mestres espirituais, né? Jesus Cristo, Buda, Mohamed, enfim, em todos ele avalia e encontra essa mesma, esses mesmos padrões e esses padrões são exatamente os mesmos que a gente codifica e utiliza no tabuleiro da jogada.